Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να στείλουμε μια απάντηση σε μια από τις δοκιμασίες, που υπάρχουν στη σελίδα του ομίλου Μικρή Hacker οι οποίες δοκιμασίες να σχετίζονται με προγραμματισμό στην βασική γλώσσα προγραμματισμού του ομίλου, την processing. Ας πάμε λίγο σε μια από τις εργασίες, ας έχω λίγο στο... για παράδειγμα ζωγραφίζουμε γραμμές, ε, και πάω λίγο στις δοκιμασίες που υπάρχουν. Η, πρώτη δοκιμασία, οι διαγώνιες γραμμές, έχει έναν τίτλο. Ε, καταλαβαίνω το εικονίδιο το συγκεκριμένο ότι πρόκειται για δοκιμασία που πρέπει ε, να απαντήσω και υπάρχει και η περιγραφή της. Για να πάω στη βασική σελίδα της δοκιμασίας και να μπορώ να στείλω την απάντησή μου, κάνω κλικ πάνω στον τίτλο της δοκιμασίας και έρχομαι τώρα στην σελίδα της δοκιμασίας. Ε, διαβάζω πολύ καλά την περιγραφή. Βλέπω ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι το 3. Ε, αυτό το σημαίνει ότι υπάρχουν... Το 3 σημαίνει ότι η εργασία, η απάντηση είναι πολύ σωστή και λύνει το πρόβλημα. Το 2 σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες μικρές ελλείψεις και το 1 ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στην απάντηση. Ε, και πρέπει λοιπόν τώρα με βάση την περιγραφή εγώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα στην προσέση και αυτό που μου ζητάει, αυτό που μου ζητάνε αυτού του είδου εργασίε είναι στο τέλο. Δεν στέλνω το αρχείο, δεν το αποθηκεύω για να το στείλω, αλλά αφού πρόκειται για κώδικα για απλό κείμενο, μπορώ να αντιγράψω το νέο πρόγραμμα στην απάντηση τη εργασία. Η απάντηση είναι εδώ κάτω. Άρα, αν εγώ έχω φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μου, το έχω δουλέψει και το έχω μέσα στο περιβάλλον της προσέση, αρκεί να κάνω μια αντιγραφή επικόλληση. Άρα το επιλέγω όλο το κείμενο του προγράμματος από εδώ. Κάνω αντιγραφή. Γυρνάω πίσω στην σελίδα της δοκιμασίας και πάω στην ε, επιλογή της απάντησης. Και επειδή δεν μπορώ να κάνω δεξί κλικ επικόλληση, δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, θα κάνω επικόλληση χρησιμοποιώντας τη συντόμευση του πληκτρολογίου που είναι Ctrl V ή αν θέλετε το ελληνικό γράμμα Ctrl Omega. Οπότε τώρα έχει έρθει το πρόγραμμα που δημιούργησε και είναι έτοιμο για αποστολή. Αν θέλω να γράψω κάποια σχόλια ε, σχετικά με την δοκιμασία ή αν, ναι, την ολοκληρώσω κάποια πράγματα, αν τα επισημάνω, μπορώ να τα γράψω από το κάτω. Και με το πλήκτρο αποθήκευση, πλέον έχω στείλει την δοκιμασία, την απάντηση της δοκιμασίας και είναι έτοιμη για να τη δει ο υπεύθυνο και να μου απαντήσει στο ίδιο χώρο για το αν η λύση που έδωσα ε, ικανοποιεί την δοκιμασία.